ብዙ ጊዜ ስለ resistor ኦች እንማራለን። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንቸግረው ምንድነው ቦርድ ወይም የተለያዩ circuit ኦች ላይ የሚገቡትን fixed የሆኑ resistor ኦች አሉ። እንዲሁም ደግሞ color ባለ color code resistor ኦች እናገኛለን። የተለያዩ አይነት type ያላቸው resistor እንመለከታለን። አንድ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ዋቲጃቸው ትልቅ ሲሆን ወይም በጣም ትልቅ የሆኑ physically በጣም ትልቅ የሆኑ resistor ኦች manufacture በሚደረጉበት ኢንዱስትሪ እዛው print ተደርጎ ይመጣሉ። ይህም resistor ባሉና tolerance ኣቸው እዛው ተጽፎበት እናገኛለን። ነገር ግን አንዳንዴ small የሆኑ resistor ኦች ከተመለከታችሁ እንደዛ አይነት code or ወይንም ደግሞ ትክክለኛው የዛ የ resistor value ን አናገኝም፣ tolerance ኣቸውም አይጻፍም። ምክንያቱም ካላቸው space አንጻር ነው። በጣም ታይኒና በጣም ትንሽ ናቸው። አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ነው። ዛሬ ዓለም በደረሰበት የቴክኖሎጂ እና እንዲሁም ደግሞ ከደረሰበት ስልጣኔ አንጻር ስንመለከት ዛሬ ላይ ብዙ አይነት ነገሮች ተፈጥረዋል። አሁን ግን ባለው ደረጃ ሬጅስተሮችን ብዙ አይነት ሬጅስተሮች ተፈጥረዋል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሬጅስተር ከለር ኮድ የምናይባቸው ብዙ ጊዜ የምንመለከተው እንደዚህ አይነት color code resistor ኦች የምናየው film resistor ወይም ደግሞ carbon resistor ከሆኑ በእነዚህ resistor አይነቶች ላይ እንደዚህ አይነት color band እንመለከታለን። እነዚህን color code ከመሰየማችን በፊት መጀመሪያ basically ማወቅ የሚገቡ ነገሮች መሰረታዊ የሆኑ እንደዚህ አይነት መስ ኮድ እና color code ኣቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ሬጅስተሮችን ሬጅስተር ቫሊያቸውና ቶለራንሳቸውን ለማግኘት የሚያስችለንን ህግ ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ከነዚህ መካከል ስለ ሬጅስተር ከለር ኮድ ቴብል በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ይህም color ኦቹ ማወቅ የምችሉበት ወይም order ኡን ለማግኘት ከፈለጋችሁ የቀስተ ደመናን order በመከተል ይህም first ከጥቁር እንጀምራለን። ጥቁር፣ brown፣ red፣ orange፣ yellow፣ green፣ blue፣ ቫዮሌት፣ ግሬ ዋይት፣ ጎልድ፣ ሲልቨር እና ሌሎች አይነት ከለሮች ነው። ስለዚህ black የመጀመሪያው digit ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው digit ስለሆነ ዜሮ ነው። brown digit ኡ አንድ ነው። orange ሶስት ነው። yellow አራት ነው። green አምስት ነው። blue ስድስት ነው። violet ሰባት ነው። gray ስምንት ነው። white ዘጠኝ ነው። gold silver የላቸውም። or gold እና silver ብዙ ጊዜ digit ላይ or የትኛውም አይነት resistor ላይ መጀመሪያ ላይ አይመጡም። የሚያባዙበት ወይም multiplier value ኣቸው ደግሞ black አንድ ነው፣ brown 10፣ red 100፣ orange 1000፣ yellow 10000፣ green 100000 blue 1 ሚሊዮን፣ violet 10 ሚሊዮን፣ ግሬ ዋይት የላቸውም፣ gold 0.1 silver 0.01 ነው። tolerance ኣቸው ደግሞ black tolerance የለውም። ይሄ ማለት በየትኛውም አይነት ሪዚስተር አይነቶች ላይ black ን ወደ መጨረሻ ላይ አናገኘም። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ የሚመጣው ቀለም ነው tolerance የሚባለው። red brown plus or minus 1 red 2 or plus or minus 2 percent orange yellow yellow green plus or minus 0.5 percent blue the plus or minus 0.25 percent violet remo 0.1 percent plus or minus the other gashim cell gray 0. gray 0.05 percent plus or minus unknown white ቶለራንስ አይደለም። በየትኛውም አይነት color code ያላቸው ሬጅስተር ላይ መጨረሻ ላይ አናገኘው። ምክንያቱም እሱን ነግራቸዋል። gold 5 ነው plus or minus። silver 10 ነው plus or minus። ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህን ካወቅን በኋላ ነው ወደ ቀጣዩ ሬጅስተሮችን ወደ መሰየም የምናልፈው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሬጅስተሮች በሌተር ኦር በኮድ ይቀመጣሉ። እኛ ዛሬ የምናየው በ code በ color የሚቀመጡትን ነው። አሉ እነሱም ብዙ አይነት ከለር ባንድ ሬጅስተሮች አሉ። እነዚህም አራት ባንድ ያለው፣ አምስት ባንድ ያለው፣ ስድስት ባንድ ያለው እነዚህን በአንድ ማወቃችን ወይንም አንድ የተሰጠን ሬዚስተር ቫልዩ ማወቅ በጣም ወሳኙና በእያንዳንዱ circuit ላይ የተመጠነ current እንዲዘዋወር or አስፈላጊ የሆነ እንቅስቃሴ በሰርኪዩት ውስጥ እንዲከናወን ከተፈለገ የእነዚህን value ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ባለ አራት band resistor ን ወስደን እንመለከታለን። አራት ባንድ ያለው resistor ለምሳሌ ቢጫ፣ violet ወይንም ሐምራዊ፣ ቀይ ከዛ silver። አሁን አራት ባንድ ነው ያለው፣ አራት color ነው ያለው። አራት color ካለው ሶስቱ ቁጥሮች ናቸው፣ አንዱ tolerance ነው። ሶስቱ ሬጂስተር ቫልዩ ናቸው፣ አንዱ tolerance ነው። አምስት ከሆነ color band ኡ አራቱ resistor value ናቸው፣ አንዱ ቶለራንስ ነው። ይህንን እንዳንረሳ። እንዲሁም ደግሞ ስድስት ሲሆን ስድስት ሲሆን አራቱ ምንድን ናቸው? አራቱ የሬዚስተሩ ቫልዩ ናቸው። አራቱ አምስተኛው ደግሞ tolerance ነው። ስድስተኛው ግን temperature coefficient ናቸው። temperature coefficient ናቸው። እነዚህን አንዳንዴ ላንመለከት እንችላለን። temperature coefficient ናቸው። የቴምፕሬቸር ኮፊሽንት የ brown መቶ ppm ነው። ቀይ 50 ppm ነው። የ15 ppm ነው። የቢጫ 25 ppm ነው። በዚህ ነው የሚለካው። ስለዚህ አሁን እንዳልኳችሁ አራት ባንድ ያለውን resistor እያየን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቢጫ ነው። ቢጫ ምን ብያቸዋለሁ? የመጀመሪያ ላይ የምናገኘው የትኛውም አይነት resistor ላይ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው color አሁን አራት ባንድ ነው ብያችኋለሁ። ሶስቱ ሬዚስተር ቫሊዩ ናቸው። አንዱ ደግሞ tolerance ነው። ስለዚህ ከሶስቱ መካከል አንዱ ደግሞ multiplier ነው፣ አባዢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢጫ ስንት ነው? digit ላይ ቅድም ስነግራችሁ ቢጫ ስንት ነው? አራት ነው። ስለዚህ ቢጫን አራት አልን። ከዛ violet digit ኡ ስንት ነው? የ violet ሰባት ነው። ሰባት ነው፣ ሁለተኛ digit ማለት ነው። ከዛ የቀረ ምንድን ነው? ቀይ ነው። ቀይ አሁን እዚህ ጋር እንደ digit አይደለም የምንወስደው እንደ multiplier ነው። ስለዚህ ቀይ multiplier ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው ብለናል። ቀይ በ multiplier ሲሆን ጊዜ መቶ ነው ብለናል። ስለዚህ ቢጫ አራት ነው፣ ሐምራዊ ሰባት ነው፣ 27 ማለት ነው፣ 47 ማለት ነው። ስለዚህ 47 ሲባዛ በመቶ ቀይ መቶ ስለሆነ ስለዚህ ይሆናል 4.7 k ኦህም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያለችን gray silver ነው እንትናችን tolerance ኣችን፣ silver ደግሞ tolerance ኡ 10 ነው። ስለዚህ ይህ ሪጅስተር 4.7 K ohm እና 10 ፐርሰንት tolerance አለው ማለት ነው። ባለ አምስት ባንድ ጋር እንሂድ። ባለ አምስት ባንድ ደግሞ ለምሳሌ ሰማያዊ፣ ሰማያዊ፣ gray፣ ጥቁር፣ ቀይ፣ ቢጫ። ቅድም እንዳልኳችሁ አምስት ከሆነ አራቱ የ resistor value ናቸው፣ አንዱ tolerance ነው። ስለዚህ ከአራት ውስጥ ደግሞ አንዱ ምንድን ነው? የሪዚስተራችን መልቲፕለር ነው፣ ማባዣ ነው። ስለዚህ ሰማያዊ digit ኡ ስንት ነው? ስድስት ነው። gray digit ኡ ስንት ነው? ስምንት ነው። ጥቁር digit ኡ ስንት ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ስናደርገው ስድስት ስምንት ዜሮ ይመጣል። ስንት ማለት ነው? ስድስት መቶ ሰማንያ ሰማያዊ ስድስት ነው፣ gray ስምንት ነው፣ ጥቁር ዜሮ ነው። ስለዚህ ስድስት መቶ ሰማንያ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀይ ምንድን ነው? multiplier ነው እዚህ ጋር የሚሆነው። ቀይ multiplier ኡ ስንት ነው? መቶ ነው። ስለዚህ መቶ ሲባዛ 680 ስንት ይመጣል? 68 K ohm ይመጣል። አምስተኛው ባንድ ላይ የመጨረሻው ክለር ጎልድ ነው። ስለዚህ የ gold tolerance ደግሞ 5% ነው። በጣም ጥሩ። ስድስት ባንድ ያለው ሪጅስተር ጋርኒሽ ለምሳሌ አረንጓዴ መጀመሪያ ላይ፣ ሰማያዊ፣ ጥቁር፣ ብርቱካንማ፣ ሐምራዊና ቀይ ስድስት ሲሆን አምስቱ የመጨረሻው ስድስተኛው የ temperature coefficient ነው። አምስተኛው ደግሞ tolerance ነው። አራቱ ሪዚስተር ቫሉ ናቸው። ከአራቱ አንዱ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? የሪዚስተሩ መልቲፕለር ነው፣ ማባዣ ነው። ስለዚህ አረንጓዴ ስንት ነው? አምስት ነው። ሰማያዊ ስድስት ነው። ጥቁር ዜሮ ነው። ብርቱካንማ ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? multiplier ነው የሚሆነው ብርቱካንማው። ስለዚህ አሁን አረንጓዴ አራት አምስት አለኝ አምስት ነው። ሰማያዊ ስድስት ነው። ጥቁሩ ደግሞ ዜሮ ነው። ስለዚህ 560 አለኝ ማለት ነው። 560 ሲባዛ በብርቱካናማ ብርቱካናማ multiplier ኡ ስንት ነው? one K ነው ቅድም እንዳልኳችሁ። ስለዚህ 1000 ሲባዛ 600 500 60 ስንት ይሆናል? 5 60 K ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 560 K ohm ይመጣል። ከዛ ሐምራዊ tolerance ኡ ስንት ነው? 0.1% ነው። የቀይ temperature coefficient ደግሞ ስንት ነው ብያችኋለሁ? 50 ppm ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ የተለያዩ አይነት resistor color code ኦችን መሰየም ትችላላችሁ። ሌላ ጊዜም ደግሞ በተግባር resistor የተለያዩ resistor ኦችን አምጥቼ አሳያችኋለሁ። ያላችሁን ስለዚህ ያላችሁን አጆች ይሄ ባለ አራት band resistor ነው። ይሄ resistor ማለት ነው። እዚህ ጋር ቡኒ ያለው ወይንም brown የምንለው ቀይ ያለው እዚህ ጋር ብርቱካናማ ያለው እዚህ ጋር ወርቃማ ቀለም ቅባለው ይህንን በ application ኡ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። application ኣችንን ለማውረድ Play Store ላይ እንገባለን። Play Store ላይ እንደምታዩት ሬጂስተር ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ከነዚህ ብዙ አማራጮች ውስጥ ይሄኛው የተሻለ ነው። እንደምትመለከቱት ይሄኛውን እናወርዳለን። እኔ ቀድሜ ጭኜው ስለሆነ እዚህ ጋር install፣ እዚህ ጋር open ይላል። open የሚለውን እነካለው ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ባለ አራት እና ባለ አምስት ባንድ ወይንም የቀለም ቅብ ባለ አምስት ቀለም ቅብ ባለ አራት የቀለም ቅብ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ያንን እንከተላለን ማለት ነው። የምንመለከተው ምንጊዜም የምንጀምረው ቀለማት ባሉበት በኩል ነው። ይሄ ማለት በወርቃማና በብራማ ቀለም ቅብ በኩል መጀመር አንችልም። ምክንያቱም ወርቃማና የብርማ ቀለም ቅብ ቁጥር የላቸውም ባንድ የላቸውም band number የምንለው ማለት ነው። ወይም digit number የምንለውን የላቸውም። so ከዛ ላይ መነሳት አንችልም ማለት ነው። የመጀመሪያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ brown፣ በመቀጠል ያለው ሁለተኛ ባንድ ላይ ማለት ነው ቀይ ሶስተኛ ላይ ያለው ደግሞ ብርቱካናማ፣ በመጨረሻ ያለው ወርቃማ ነው። ስለዚህ አራቱንም ቀለማቶች በዚህ መልኩ ጠቀሰ። ይሄ 12 kilo ohm plus or minus አምስት percent ይሆናል። አምስት percent ሊጨምር ይችላል፣ አምስት percent ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። 12 kilo ohm ስለሆነ ለመለካት እዛ ላይ እንደምታዩት በሜትራችን 20 ኪሎ ሆም ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 12 ኪሎ ሆም ነበር። አሁን ስንለካ እዚህ 20 ላይ አድርገናል። አምጥተን ስንለካ 11 ነጥብ 8 ያነባል። ይሄ ማለት ወደ የተወሰኑ ቁጥሮችን የቀነሰው ማለት ነው። ምክንያቱም tolerance አለው። አምስት percent ሊጨምር ይችላል። አምስት percent ደግሞ ሊቀንስ የሚችል በመሆኑ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት SMDR ወይም surface mounted resistor የሚባል ነው። surface mounted resistor printed circuit board ላይ የሚገኝ ነው። ይሄ double printed circuit board ለምሳሌ እንደነ ኮምፒውተር board ኦች main board ማለት ነው ላፕቶፕ የሜን ቦርድ እንዲሁም ኤልኢዲ ቴሌቪዥን ሜንቦርዶች፣ የዲቪዲ፣ የሪሲቨር እና የሞባይል ሜንቦርድ የመሳሰሉት ቦርዶች ላይ የሚገኝ component አይነት ነው ወይም surface mounted የሚባለው ማለት ነው። በ surface mounted ደረጃ ሁሉም component ኦች surface mounted ሆኖ መቀመጥ ይችላሉ። ማለትም passive እና active ብለን የምንጠራቸው electronic component ኦች ሁሉ surface mounted ሆኖ ሊቀመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ SMDR ወይም surface mounted resistor የሚባለው እንደምትመለከቱት ምን ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል? ሰርፌሱ ማውንትድ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል ወይም ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ surface mounted resistor በእነዚህ ቅድም በጠቀስናቸው እቃዎች ላይ በመቀመጥ የተለያዩ ግልጋሎቶች ይሰጣሉ፣ የተለያዩ ግልጋሎቶች ይኖራቸዋል። እነዚህን ወደፊት ሰፋ ባለ መልኩ የምናያቸው ይሆናል ግልጋሎታቸውን። ነገር ግን ዛሬ ላይ ላሳያቸው የፈለግኩት በምን አይነት መልኩ calculate መደረግ ይችላል ወይንም ደግሞ resistance ኣቸውን ማወቅ ይቻላል የሚለውን ነገር ነው። ስለዚህ resistance ኣቸውን ለማወቅ በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውን ስናይ በሁለት አይነት መንገድ ያስቀምጣል። ኮድ አላቸው፣ በኮድ ነው የሚያስቀምጠው ባለ አራት digit እና ባለ ሶስት digit አድርጎ የሚያስቀምጥ የ resistor አይነት ነው። ያንን ወደ ኮድ ኮዱን ወደ resistance በመቀየር በቀላሉ resistance መጠኑን እናውቃለን። ከዛም ባለፈ resistor ኡን ከዛ ቦታ ላይ ነቅሎ መቀየር ይቻላል። ከቦታው በመንቀል በ blower አማካኝነት ማለት ነው ነቅሎ በቀላሉ መቀየር የሚቻል እና የሚፈለገውን አይነት እቃ ማስተካከል የሚቻል መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እንድታዩ ነው። ስለዚህ ይሄ ElectroDroid የሚባለው application ይሄ resistor calculate ማድረግ እና በቀላሉ ማወቅ የሚያስችል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ራሱ ላይ ጻፎ እንደምትመለከቱት 103 ብሎ ጽፎበታል። ስለዚህ ያን 103 ምን ስንት ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በዚህ አይነት መልኩ አስቀምጠን መለየት እንችላለን። ለምሳሌ 1 0 ሶስት ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር calculate እንለዋለን። 10 kilo ohm ስለመሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። ምንጊዜም በቀላሉ ለመስራት እናንተ ምንድነው የምትጠቀሙት? ሰርድ ነንበሩ ነንበር ኦፍ ዚሮ ነው፣ ደግሞ የዜሮን ብዛት የሚወክል ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው ቁጥር ወይም digit ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ማስኬድ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ digit ኡን ከፊደሎች ጋር አንድ ላይ አቀናጅቶ ሊያስቀምጥ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 43 A ብለን ብናስቀምጥ ኤ የራሱ የሆነ value አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የሚያስቀምጥ ነው። ቪዲዮው ላይ እንደምትመለከቱት የኮዶቹ እና የፊደሎቹ እያንዳንዱ ተቀምጧል። እነዛን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 43 A ስንት ሆነ ማለት ነው 274 ohm ሆነ plus or minus 1 percent አለው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ calculate ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዚሁ የምንፈልገውን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ 101 ኤ ብንለው እዚህ ጋር calculate ሲያደርግልን invalid፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር የተቀመጠው digit ባለ በተጨማሪ ደግሞ letter ያንን ትተን ግን 10 A ብናደርግ የምንፈልገውን ቁጥር እናገኛለን 124 አለው ማለት ነው። የየፊደላቶቹ ኮዶችን ስንመለከት A የሚወክለው የራሱ የሆነ ቁጥር አለው። እነዚህን አንድ በአንድ የምንመለከታቸው ይሆናል ማለት ነው። ከቪዲዮም ላይ መረዳት ትችላላችሁ ወይም ማየት ትችላላችሁ።